الكره الان مباشره لجريزمان لميسي عفوا ميسي دخل ميسي راح ميسي با با با با با با با با با, با جول يا سلام عليك يا ليو جول في منتهى الروعه يا سلام حتى في الزاويه التي يسكن فيها ابليس نعم مثل ما قالوا عنك قبل المباراه مبدع ورائع وممتع ساحر انت الافضل وانت الماهر لما تحول فرانكي ديونج الى الوسط ميسي وبا با با با جول فعلا لو ميسي لا يفكر لا يفكر سوى في اعطاء كل ما يملك من قوه وبراعه وابداع ومهاره من اجل اسعاد جماهير برشلونه في العمق الهجومي لكن ترينكاو ترينكاو يا ولد يا ترينكاو يا ترينكاو صاب ظهرا وعاد من الباب الكبير امامنا هنا اول اهداف تريكاو مع برشلونه اول هدف بل اغلى هدف لتريكاو ناحية بيدري بيدري غريزمان دخل انطوان غريزمان غريزمان جريزمان يا يا جول تسجل أنت يا ميسي بروعة أنا كذلك أقلدك وأسجل بروعة جريزمان يحطها في الجول ويسجل الهدف الثاني والسابع له الثامن والعشرين في 87 مباراة كوتينيو كوتينيو جوردي البا البا البا اولا لا والدفاع مونكايو لا با با با با با با, با جول يا سلام في منتهى الروعه جول جريزمان اطلق صاروخ حطها في الزاويه اليمنى جول ثاني لبرشلونه ويا له من جول جريزمان يسترجع الكره جريزمان لياو جوردي با با جول جوردي جوردي البا جول بروعه وبيمنى جوردي البا يعدل النتيجه لبرشلونه في الدقيقه الحادية والثلاثين الكره من ديمبلي يمشي ديمبلي يمشي ديمبلي حاول يشوط وكره ممتازه والهدف الاول واحد صفر عن طريق عثيمين عثمان الديمبلي واحد صفر للبرشلونة هنا في قلب تورينو امامنا هنا استلام من جانب جريزمان لمسه امامنا من جانب ديمبلي وسع ديمبلي يوهو هدف حلوه عثمان ديمبلي يضع الكره لا تصد ولا ترد امامنا هنا سجل في مرمى فرينس فاروش وسجل في مرمى يوفنتوس لكن لم يسجل في الليجا منذ أن سجل في مرمى إشبيليا في الموسم الماضي امام هو ديمبلي ميسي لا وغدخل ميسي ميسي وبا با با با با با جول ليو ليو ليو ليو ميسي جول يسجل هدف ولا أروع هذه الكرة ستكون على يسارك يا ولدي ليو راني نحكي يا رأف يا رأف راني نحكي ونقول على يساره لماذا لم تسمع الكلام هذه أجمل الأقدام ميسي استلم الكرة قوية جول قوية وبروعة وجول لا يسجل الرابع بعدما رفضه الحكم منذ حين أربعة سجل قدام لميسي ووجود آه، آه، جريزمان معاهم طبعا المثلث الامامي اللي كان المفروض يدع كده وادي التعادل هو هو التعادل هو التعادل ميسي دائما وابدا ادي بقول لحضراتكم يتمنى دائما وابدا ان الكره تصل الى ميسي عشان ينقذ الموقف هايل الكره لجوردي البا دائما يفسح المجال من هناك على الجهه اليسرى كره خطيره جوردي البا وفاتيجول با با با با با با, با, با. فاتي فاتي جول أولى أهداف برشلونة في الليجا لهذا الموسم هذا ميسي هذا ميسي وحده وحده وحده مريبة مريبة مريبة مريبة مريبة إنه لا ينسى لا ينسى يا مريبة نعم نعم نعم نعم صغيرهم يسجل يلعبها الى جريزمان جريزمان الى بيتري الى جريزمان الى محاوله المدافع الاوروغوياني يضع النقطه الاولى في طريق المجد من المهم ان تاتي تمريره بهذا الشكل الغائر الله سؤال سؤال واعذروني عن ما سوف أقول شلون شافه شلون شافه بس خبروني أريد العلم يا أهل العلم وأول ميسي ميسي ميسي قسوتك يا قسوتك يا قسوتك يا حلاوتك يا جمالك يا بسطنا يا متعنا يا مهنينا يا نجم النجوم الى ميسي ميسي عايز يعدي يا ولد عدى عدى وفات ولكن المره دي الكره ترتد لسه الهجمه قائمه سيرجيو روبرتو الثالث الثالث الثالث في الموسم الماضي سجل في مرمى ختافي الموسم اللي قبله سجل في مرمى اشبيليا عاشر هدف لي سيرجيو روبرتو ولكن هنا الهدف ياتي ميسي ميسي يتوغل ميسي يراوغ ايفان فيار يتصدى torna Amb la dreta ha marcat Leo Messi. Amb la dreta ha marcat Leo Messi. Des de fora de l'àrea, picat la pilota al pal. I